Online Gospel Fest. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Mshike maana ndiyo uzima wako. Andiko hili kutoka katika kitabu cha Mithali mlango wa nne mstari wa 13 lina maana kubwa sana. Kitabu cha Mithali kimejazwa na maandiko yaliyotolewa na Sulemani kwa wanawe maana huhimizwa kujifunza kutokana na maandiko haya, na matokeo ya matumizi ya ujuzi wa kujifunza inaitwa hekima. Maandiko yanasema mengi juu ya mchakato wa elimu na huanza na mzazi wa mtoto. Lakini andiko la Mithali mlango wa 4 mstari wa 13, wapo ambao wanalitendea kazi lakini pia wapo ambao wamelipuuzia na kuliona halina maana kwao. Hakika inatia moyo kwa mzazi kuona mwanawe akitimiza ndoto zake ama kufikia malengo yake. Hivyo basi ni kukaribishe mpenzi mtazamaji wa BTV Online katika kuitazama makala ya mahafali ya 18 katika chuo cha habari maalum kilichopo Ngaramtoni jijini Arusha maafali hayo yalifanyika siku ya tarehe 28 Jumamosi ya mwezi wa 11 mwaka 2020, lengo kubwa likiwa ni kuweza kuwaaga na kuwapongeza wahitimu waliomaliza masomo yao katika ngazi ya diploma, yaani stashahada. Chuo hicho kimejikita katika kufundisha na kuzalisha waandishi wa habari na viongozi bora ambao wanaweza kufanya kazi zao kwa ubora wa hali ya juu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Pia chuo hicho kinatoa elimu ya vitendo ambayo humfanya mwanafunzi kuwa bora zaidi katika kujifunza na kuwa na utendaji mzuri wa kazi afikapo katika soko la ajira. Dr. Jackson Kalusi ambaye ni mkuu wa chuo cha habari maalum alipata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana na chuo hicho juu ya utoaji wa elimu na sasa anaeleza zaidi. Tumejikita katika kuzalisha wanahabari na viongozi bora katika chuo hiki. Msisitizo wetu mkubwa upo kwa sababu ya kuona mahitaji makubwa tuliyonayo katika taifa letu mahitaji ya viongozi bora, mahitaji ya wanahabari bora wanaoweza kupeleka ujumbe kwa taifa hili, ujumbe wa maendeleo, ujumbe chanya kwa vijana na watu wote, ujumbe unaojenga uh, Utanzania, uraia mwema, na hiyo ndio msisitizo wetu mkubwa. Na ili uwe na watu wa jinsi hiyo, unahitaji kuwa na watu ambao ni waadilifu watu ambao wanajua kufanya kazi zao kwa weledi kabisa. Kwa hiyo msisitizo wetu mkubwa ni kwamba watu watoke hapa sio tu wana elimu ya kichwani, lakini pia ni watu ambao wanaweza wakafanya kazi zao. Vyuo vingi vinatoa elimu ya nadharia, lakini baada ya kupata nadharia hiyo hawawezi wakawa watendaji wazuri. Wanafunzi wetu wakitoka hapa wana uwezo wa kufanya, kama ni katika eneo la habari, wanaweza wakawa watangazaji, wanaweza kuwa wana habari wazuri, wanaweza kuwa mafundi mitambo, wanaweza wakajitegemea wao wenyewe kwa kutengeneza eh, documentary na kufanya mambo mengi yanayohusiana na habari. Viongozi ambao tunawaandaa hapa, tunawaandaa viongozi ambao wanajua kuwa waadilifu katika uongozi wao. Taifa hili lina viongozi wengi, lakini njaa kubwa ya taifa hili ni viongozi waadilifu wanaoweza wakaongoza kwa uadilifu, wakasimamia mashirika yao, wakasimamia uh, mali ambazo zipo kwa shirika zikafanya kazi kwa maendeleo ya taifa. Chuo hicho hutoa mafunzo kwa waandishi wa habari pamoja na wale ambao wana mwamko kuwa viongozi wenye ufahamu mkubwa katika kuongoza. Kwa upande wake, mchungaji George Janes Mwita ambaye alikuwa mgeni rasmi katika mahafali hayo ameweza kuzungumza mengi kuhusiana na waandishi wa habari kuwa wana nafasi kubwa katika kuitumikia jamii kwa kuandika habari zenye matokeo chanya katika jamii. Kuna shida nyingi katika jamii ambazo zipo na labda wahusika wale wanaweza kuwa hasizione ama kwa sababu ya shughuli nyingi ama kujisahau ama kutokuwa na wajibu mzuri na kazi zao. Sasa waandishi wanaweza kaona mambo kama hayo wakayaandika kwenye magazeti, wakayatangaza kwenye TV na vyombo vya habari vingine. Watumie lugha nzuri, lugha tu ya kuelewesha jamii kwamba kuna shida hii. Huhitaji kumsema mtu, kumtukana mtu, kumlaumu mtu kwa kisa ambacho nakiona kimetokea. Kuna namna nzuri tu ya kuweza kuandika na hizo habari zikaweza kuwajenga hata wale ambao wanakumbushwa wajibu wao wamesahau wakajikumbuka, wakajikumbusha na wakafanya kazi vizuri. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba habari zifikie walengwa, waandishi wafanye kazi zao, lakini wazingatie taaluma yao wanavyofundishwa, maadili katika kazi yao, jinsi wanavyotumia lugha na maneno wanayotumia katika uandishi wa kupeleka taarifa kwa watu wanaohusika. Wakifanya hivyo, watu wanapokea taarifa na watazifanyia kazi, hata kama magusa sana, watazifanyia kazi, na wananchi wanaweza wakaelimishwa na waandishi wa habari katika mambo ambayo yako jirani mwao yako milangoni mwao, lakini wanakosa ile hamasa kuyaona na kuyafanyia kazi, kama tulivyoweza kuzungumza katika mahafali pale, wakaamshwa waka kuweza kuchukua hatamu za kujikomboa katika maisha yao ya, ya ufukara na umaskini wakahamasishwa kufanya kazi kwa bidii, wakahamasishwa kuwa jasiriamali, wakahamasishwa katika mwelekeo fulani wa maisha ambao utawasaidia wafanikiwe katika maisha yao. Waandishi wa habari mna nafasi nzuri sana sana ya kusaidia jamii kama wataandika habari ambazo hazitoi mtazamo hasi wa jambo, bali mtazamo sahihi, maadili sahihi, lugha sahihi, maneno ambayo yatamsaidia hata msikilizaji. Elfas ambaye ni mhitimu wa ngazi ya uongozi katika chuo hicho amepata nafasi ya kueleza uongozi kuwa ni kuwajibika na kufanya kazi kwa bidii pasipo kusimamiwa na mtu yoyote. Chuo hiki kimewaandaa viongozi wanaolifaa taifa la Tanzania, lakini pia wameweza kuandaa viongozi ambao wanaweza wakaendana na hali halisi ya Tanzania yetu. Ni kweli ukijaribu kuzungumzia sasa hivi swala la uongozi, uongozi kwanza sio kuwa na vyeti halisi kama ambavyo tunayofahamu, lakini uongozi ni matendo yale yanayoingizwa katika kazi yenyewe. Na mimi kama kiongozi ambaye nimemaliza katika chuo hiki cha habari maalum linaweza nikawa chachu kubwa, kwa sababu leo jamii yetu kubwa ukiangalia kwa upana mkubwa wanazungumzia katika masuala ya rushwa, katika masuala mbalimbali ya kwamba utoe chochote kama upate jambo fulani. Sasa sisi tumefundishwa kwamba si vizuri kutegemea upokee kitu kutoka kwa mtu ndipo umsaidie. Kwa hiyo tumefundishwa masuala ya uadilifu na uaminifu, lakini pia masuala ya uwajibikaji, lakini kufanya kazi pia pasipo kuangalia kwamba labda ninafanya kwa faida gani, lakini pia uweze kufanya kazi kwa nguvu kubwa bila kusimamiwa na mtu. Na kiukweli sasa hivi e, dunia yetu, jamii zetu nyingi zinakosa uwadi, viongozi waadilifu, lakini kupitia sisi tumekubali kutumwa kwa ajili ya kwenda kwenye jamii na kupeleka ujumbe huu kwamba ni kweli jamii inahitaji viongozi waadilifu katika nchi yetu. Naye Enoch John pamoja na Sara Kitomari ambao ni wahitimu wa taaluma ya uandishi wa habari wameshukuru kwa taaluma nzuri walioweza kuipokea chuoni hapo kuwa ni taaluma ambayo itawasaidia kuweza kukabiliana na soko la ajira kwa sababu imejikita katika mambo mengi wala sio utangazaji tu. Ah, taaluma ambayo nimeipata hapa kiukweli, kwanza nashukuru, ni taaluma yenye ujazo na ni taaluma ambayo iko multipurpose. Hivyo basi mimi kama mimi kusema naenda kuitumia vipi kwenda kuisaidia jamii, nimejipanga vilivyo, kwa sababu hata uh, kipindi nasoma ilikuwa bado naendelea kufanya kazi katika uh, engo mbalimbali za uandishi wa habari, kwa sababu chuo chetu ni multipurpose. Kwa hiyo nikikutana na picha wedding napiga, kama ni picha mtu anapigwa, matangazo na rekodi, halikadhalika habari naandika. Kwa hiyo ni multipurpose, nafanya vyote na katika habari, habari ambazo waga sana sana naziandika ni za kusaidia jamii. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, jamii tunaisaidia kwa namna hiyo. Picha atapigwa kama ni harusi, tayari nitakuwa nimeisaidia jamii. Kama ni mtu anahitaji picha, tayari nimeisaidia jamii. Habari ambayo ina matokeo katika jamii na inasaidia jamii, tayari nakuwa nimeisaidia jamii. Kwa hiyo hivyo ndo matarajio yangu, na tayari nimeshaanza kufanyia kazi elimu na taaluma ambayo nimeipata hapa chuoni. Kwa upande wangu mimi naona kama kuingia katika soko itatusaidia sisi waandishi habari, kwa sababu kama tukiweza kuandika habari za uzalendo na habari ambazo zinaweza kuelimisha jamii, itaweza kutusaidia jamii kuhabarika kwa zaidi, na jamii itapata elimu kutokana na sisi waandishi ambao ni wachanga, na pia itaweza jamii yetu itaweza kujua vitu mbalimbali vinavyopatikana katika nchi yetu na jinsi gani wavitumie vitu hivyo. Na sasa ndipo tunapofahamu kuwa Andiko la Mithali mlango wa nne mstari wa 13 lina maana na manufaa makubwa katika maisha yetu. Hivyo bidii na kujituma katika kujifunza ni mambo ambayo yanaweza kumsaidia mtu kuweza kufikia malengo yake kiurahisi. Mpaka kufikia hapo, sina la ziada. Mwandaaji na msimuliaji wa makala hii ni mimi Elbariki Mathew. and gospel first.